Bueno, ba, atzo e, nahiko haserre bueltatu ginen etxera, plataformako kideak, ba, alde batetik, e, e, bueno, ba, azte azkenero, e, ospatu beharko zen organoko bilera hori ospatu etzelako, ez? E, aserre gaude, ba, guk gure proposamena eraman nahi genuelako, e, bueno, gure beraien proposamenen erantzuna eta gure proposamen berria eraman, genu, eraman nahi genuen atzo bilera horretara eta ez genuen aukerarik izan, ez? Ba, bueno, nolabait, e, berresten digu gure iritzia organo horren inguruan, e, nolabait, e, nolabait, e, esan genuelako etzala negoziak eta mai bat, argi gelditzen, gelditzen da, ez dela negoziak eta mai bat, eta ez dela negoziak eta bat egiten ari, e, azkenean e, nolabait irudikatu nahi dute negoziak eta faltsu bat, eta, eta bueno, ba, ez dugu fororik non islatu hori, ez, e, harrituta gaude, e, bilera hori egin ez izana, alde batetik e, organoaren sorreran hitzartu zelako, azkenero bilduko ginela, eta gu gonbidatu bezala parte hartuko genukela, organo horretan ba, gatazka bideratu bitartean, ez? Eta bueno, ba, beraiek izan dira beraien arauak e, e, errespetatu ez dituzten lehenengoak, ez? leporatzen digutela azkarregi jo nahi dugula gure aldarrekapenekin, ez? E, geldiago jutea e, eskatzen zaigula edo pazientzia izatea edo konfiantza izatea e, e, politikoki egiten ari diren mugimenduetan. Argi dago, azkeneko bi legintzaldietan 0 arekiko konpromisoak jasota zituztela, legintzaldian egin beharreko konpromisoak, eta ez dituztela egin, hori da realitatea. Eta orduan, ezin digute eskatu konfiantza izatea, e, orain arte egin gintzalditan zehar bete ez badute adostutakoa, ez? Argi dago, e, e, ekonomikoki hau elikatu behar dela, baina ekonomikoki nahiko, modu nahikoan elikatu alizateko, konpromiso politiko bat egon behar duela, ez? Eta borondate politiko bat, eta momentu honetan ez dago borondate hori, ez? Argi dagoena da, e, e kolektibo honi asko zor zaiola, historikoki, hogei urte dara magu borroka honetan, eta asko zor zaigula, eta orain eskatzen ari garena erabat zilegia dela, ez? Eta hori ezin digute ukatu.